Bądź mentalnie za robasem Zapamiętaj ziomek, jeszcze będziesz widział kasę Jeszcze będziesz miał tą pracę i solidną płacę Tak, tak, widzisz taxi driver Porsche się prowadzę Wyszedł z domu w czarnych Jordan weł na adresach Air Maxy Red Bull w rękach i okulary od bossa Szweda tym White House Czarna stoi strzała, Panamera, Beo Taksi, blachy, maska, paski, karbon, złoto teraz Telefon, trzy linie, druga dzwoni, dzwonek, reza, reaks Witam dobry dzionek, zwrot granice do zera Pół godziny słyszy dzisiaj trasa, widzisz pewna Kierunek granica, paski trzyma w czym To wybiera północno, mocno wschodni region dziś ich czeka Godzina porana, do wieczora wrócą oby bez pecha Mają coś do przewiezienia przez granicę w Czechach Polak się ucieszy, popchnie dalej, bo Niemiec zawiera Siedzę za fajero, uruchamia płytę full od screen rapera Skielnie wisząc skoki, skoki, ekspres kreśli i nabiera Ścieżki po 3 centy i szerokie, jawnie jak turbo cholera Ciąga jak odkurzacz od kraczera, uruchamia motor teraz Odpalanie, start, uruchomienie i, i pizdę bym wlepił Wyjebałem się z baluty, choć mentalnie zarobię kasę Jeszcze będziesz miał tą pracę i solidną płacę Tak, tak, widzisz taxi driver dobrze się prowadzę Teraz quattropas, walczy czas w minutach, sztywna sfera Wodko całe miasto, punkt na nawi się przedziera W rytm muzyki kali, onar spiryt słucha Panamera Nucące pod duchem refren z driftu do punktu dociera Sztywny układ do siedzenia, odkos od rewera Odbezpiecza prawe tylne drzwi dla swego pasażera Wsiada z torbą legionisty z napisem kariera Piękna fit blondynka z wrokiem jako że stopera Wtem ruszają zatem wszystko si pełna kultura Ona biera na zegarze, ona czyta wiersze króla Gloki w schowku nie śmiga Grane nie czeczeńska Choć uśmiechy na ich ustach ryzykowna ich natura 200 kilo pęka, horyzont się zwęża Słońce jak purpura Granica zagęszcza tory, pociąg z forsu ceski pas Hurhura Lewa ręka tamta była świezdy Na stile genitela Służba cela nie ma pytań To jawna obchodni kariera Obchodni afera, obchodni bariera Stan baluje, Jezu wspiera Wyjebałem się z waluty Choć mentalnie zarobię zapamiętaj ziomek Jeszcze będziesz widział kasę Jeszcze będziesz miał tą pracę I solidną płacę Tak, tak, widzisz taxi driver Porsche się prowadzę